Hola, hola. Hola, ¿cómo están amigos? Buenas noches, buenos días, seguro buenas tardes. Es un placer estar acá. Hoy día este, vamos a compartir una oportunidad de negocio, una oportunidad de empresa. ¿ok? Estamos para compartirte, obviamente, este gran proyecto. El proyecto que estamos desarrollando se llama Teoma. Eh, ya estamos prácticamente 30.000 empresarios y estamos empezando de Perú, amigos. Perú para el mundo. Esta compañía es peruana, entonces es muy importante resaltar. Eh, la compañía Teuma ha nacido hace cuatro años, en el mercado tiene, eh, arrancó con unos 20 productos, actualmente tenemos más de 60 productos, estamos ya en 10 países, eh, tenemos 20 tiendas en Perú y pronto vamos a estar en todo el mundo. Es increíble el crecimiento de la compañía. hasta este momento y pues no, cada día crece, cada día se, se, se agrega a las personas gracias a que estos productos funcionan espectacularmente. Eh, la verdad que nosotros estamos felices y encantados que somos parte de la, de la compañía Teoma y por disfrutar los productos y por disfrutar también la, oportunidad de negocio que nos ofrece esta empresa. En este momento yo les voy a compartir de repente la parte más resumida eh, eh, para que me puedan entender eh, cuál es la oportunidad de Teoma, qué pueden hacer y qué pueden obtener ustedes, así como muchas personas yo hace cuatro años estaba buscando una oportunidad, había intentado tres negocios, había estudiado una carrera, busqué empleos como que no me satisfacía y pues gracias a esto he encontrado Teoma y soy parte de ella pues ya hace tres, cuatro años y la verdad estoy agradecido y feliz por esta compañía porque no solamente me ha dado bienestar, eh, digamos, eh, con estos productos, ¿sí? Eh, ahora hasta tenemos esta bebida, que la verdad son deliciosas, les recomiendo. Y pues me ha solucionado problemas gástricos y, obviamente ha mejorado mi economía. El proyecto de no es tan simple. Esta compañía pertenece a la industria de red de mercadeo multinivel. Pero muy importante que tiene esta empresa, tiene 15 bonos, o sea, 15 maneras de ganar dinero. Eh, eh, la verdad que esta compañía te paga hasta prácticamente, como decía, por respirar, ¿no? Es una compañía muy abundante, es una empresa que eh, entiende que el dar es primero para recibir y pues no, la verdad estamos satisfechos de trabajar, de representar esta empresa y seguir expandiendo por todo el mundo, ¿no? Así que tú también puedes ser parte de ella y pues no, podemos ser socios y podemos arrancar este gran proyecto. Y para ser obviamente, ser libre financieramente en los próximos 3, 5 años. A eso te estamos invitando. Bueno, como, toda, eh, como eh, esta compañía es peruana, todos nuestros productos tienen insumos peruanos. De la costa, sierra, selva, hemos reunido frutos, verduras, raíces, plantas medicinales, y todo esto contiene nuestros productos. Mucha gente me pregunta, ¿qué contiene los productos? No? Entonces, no hay nada extraño en nuestros productos. ¿Sí? Entonces, este, eso es muy importante eh, transmitir. Entonces, eh, bueno, la oportunidad de uno lo puedes eh, hacer de esta manera. Por ejemplo, uno, te tienes que afiliar a Teoma. de Teoma. Y Teoma ya tiene, obviamente tiene laboratorio, tiene tiendas, tiene, mm, eh, una infinidad de productos, productos, investigación, eh, plan de compensación, este, Universidad Teoma, ¿no? Ah, hay una infinidad de programas que tú eres, eh, cuando tú eres parte de la empresa, pues tienes derecho a esto, ¿sí? Participar. Tú, y aparte de eso, tienes un 45% de descuento automáticamente. ¿Sí? Acá tengo una imagen. 45% en todos nuestros productos automáticamente. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿No? Ahora, las inscripciones, por ejemplo, las afiliaciones hay de 150, 60 soles y 580. ¿sí? Con cualquiera de los paquetes te puedes afiliar y ya puede ser parte de nosotros, parte de nuestro equipo. Uno, obviamente tú puedes ganar de la venta directa. Vamos a hacer directo ¿sí? Venta directa. Como tienes un 45% de descuento en todos nuestros productos, tú generas por venta, por ejemplo, pues puedes generar 30 soles, 50 soles, 60 soles depende de tu habilidad. Si eres una persona que de repente eh, eh, vende bastante, tiene conocidos, eh, ¿no? Vendes más y ganas más, ¿ok? La otra oportunidad es invitar a tres amigos, tres amigos con visión de empresa, ¿sí? Tres amigos que son también parte de la compañía, una vez que son parte de la empresa, de Teoma, tienen, igual que tú, 45% de descuento. Ellos directamente van a comprar a la compañía, prácticamente eh, eh, aquí te van a generar puntos. ¿Sí? Puntos. Recuerda, cada producto tiene puntos. Entonces, estos son mis productos, por ejemplo, yo consumo, genero puntos. ¿Sí? Cuando mis afiliados compran, cuando mis clientes compran, me generan puntos. Por todas estas personas que consumen directo teoma, yo genero una ganancia, un ingreso residual se llama eso, una regalía. ¿sí? Ahora, si estas personas también enseñan a tres personas, ya viene a ser, ellos son, vienen a ser tu primer nivel, tu segundo nivel, y ahorita viene tercer nivel, te pagan hasta el doceavo nivel. Obviamente la compañía tiene categorías, categorías desde eh, zafiro, plata, esmeralda, oro, rubí, platino y diamante. ¿sí? Hay categorías. ¿Cómo logras esas categorías? Que obviamente no vas a entender quizás. Mientras más volumen hay, digamos, dentro de tu grupo, obviamente ellos, ¿cuándo, vas a generar, ¿cuándo van a generar más puntos? Cuando compran a la compañía. De repente compran champús, energizantes, línea de belleza, pero cada vez que obviamente ellos compran directo a Teo, tú generas puntos. Mientras más grupo tengas, más ingresos tienes. Entonces, bueno, espero que hayan entendido, pues, ¿no? Esta es la manera de adquirir, eh, eh, obviamente, ser parte de la empresa. Y esta es la franquicia, ¿sí? Este es el, el maletín que viene con el paquete de 150 de empresario, imagínate, acá está el catálogo, acá está el TLD que viene de la instrucción, más los videos, más unos productos, un mix de productos para que vayas probando y pues, ¿no? Sobre todo la franquicia, ¿sí? La franquicia de la compañía para que ya también tú puedes empezar a asociar más personas y empezar a ganar. Yo siempre le digo que este negocio es ganar, ganar. Fíjate, usted es parte de Teoma se toma los productos y va a ganar salud. Ahora, si usted recomienda a otras personas, sus familiares, conocidos, o se dedica en la venta directa, usted va a ganar 30, 50, 60 soles. Depende de usted. Ahora, si usted hace la red, la organización recomienda y hace que esta, eh, persona compre en directo Teoma Teuma, usted también gana. ¿sí? Entonces, este es un super proyecto de ganar, ganar. Bueno, espero que les haya gustado. Y bueno, las próximas estaré colgando más vídeos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Chao, éxitos.